aurten amatxek dio ez dela berriz etxean geldituko. Aurten denak joango direla. Mertxek, oraingoan bai, lortu du ekaineko igande hori jai hartzea. Katalunian gertatutakoak ikuspegi aldarazi die Karla eta Juan Jori. Gaur, herritar ahaldunduak dira aspaldiko ametxa bete eta alpetan izan zen 2000 eta malauan. Aurten beste amets batekin kateatuko da asun. Ni bai, gizakatean izan nintzen eta albiste onba daukat zuru izateko. Ekainaren amarrean berriz edo lehenengo, eskua mango diogu elkarri, erabakiari. Herri buru jabea izateko, orain, inoiz baino gehiago, etorkizuna zuzara.